Bah. Bonjour. C'est de la SMR. Elle est pas mal, Merci. ça marche bien. Je me suis réveillé. Salut J'ai pas fait exprès J'ai pas fait exprès